Hola, aquí estoy con mi libro 13 golpes los más usados. Es un libro de tenis playo, de beach tennis, que desde que nació, desde que fue pensado, tuvo un objetivo final que está a punto de cumplirse. Es llegar a la mayor cantidad de personas posibles. El libro eh, está a la venta, comprándolo colaboramos con Save the Children y este año a partir de ya eh, rellenando un formulario muy simple eh, te voy a enviar el libro en formato PDF o ebook. Espero que lo disfrutes, que te sea útil, que lo puedas usar para mostrarle a otra gente que existe este deporte y que es digno de ser jugado. Y nada más. Muchísimas gracias. 13 golpes. Quédate en casa, que estamos en una situación difícil. Ya volveremos a jugar en la arena como siempre y como nos gusta. Gracias.